pindah-pindah. Patudlo ka kang. Boy, katawanan. Ay, katawa! Kausan! Ano ba? Ano, sir? Sir, ano naman, sir, nah. katawanan kayo. Ang kita si Sarjit Badong. Ikaw! Ikaw, sir. Ha? Ikaw si Kenje? Yes, sir. Ikaw si Jake? Yes, sir. Dito. Kamu dua jis jis umai jadi ser berdiri coba mau coba mau kita apa ser yap A few moments later. Sasa mo kami kawin sir kami dua. Aw mo aku lugar. terus sir kita sa jagan ng kawin. Dapat sebukit mau pernah, tegak mo bas na pirting kamu kamura dua masih masigo. bukit, Oh. ini apa? ba? Dito mo kau ang kawin buungan man. Asawin niyo ka jis. Dadara lang sir kay dulang. Eh, puro. Kani, charo na ni, walang grade na ni. Sa George Erin, no? Pinakibig dyan. Sabi na pag dati, ipabuhat. Sir! Sir! Hindi ako dre! Ah. Patay lang yan. Unsa Wala, sir. Ako gingon kay gapo doka. ka. Huwag yung mga lalay, gapo. Dali-dali, hindi. Unsa tayo mo Gapo ka, sir ay pag binurit. Ang una makakita, pag di makabato na gapo. Dito na sergeant. Special sergeant na jud. Sir. Sir, kung naong gwapo. O, bato. O, sige na sir. Gal. Dali na. Ito na. Gatod ko. Ama sa. Store. Ako. Sige, dali na. Tunong ko. Tunong ko. Dali. Naipit. Tara, papalit. Pupunta ko yan. Tulo. Pads na ni. Sira na akong bayan. Sir, sir, mga tagko na sir. Iya. Mga anak, kani, papa, mama, tito, lolo, lola. Kwa atong Tawin ako gilabis mo. Giser! Wa! Ah! Sir. Ang hirap niyo talagang turuan. Sir, ako sir, lima. Sa iyo. Lima. Lima rin. Sir, mga kumoy, sir, ako dago. Sir, ako ako, sir. Wala ah. akong pake! Sir. Sir. Ay mo kuan kuan sa sir ba? Sir, teacher din siya tayo ako janitor. Si janitor. Panguwag! 20 ka buwag na tao dito! Kaya dira ba sir? Mali, dira. Sorry sir. Mo akong pinapatulan. Doon ka. Sir. Ikaw. Jake. Doon ka. Jis na ka Yes sir. Gitu gitu ya. Mulang. Za dua kau sargam itu mengenap seram di diri. Serak anak ser. Belum mau mulai ini anak kita aku. Wala. Nah. Aku nu wala. Kau very good kau Meron kang stuta. Stuta. Wala. Doon ka na. Pwede ka na. Ako sir. Ikaw, meron kang detention doon. No. balik ko place yung bus. Doon! Sige, bus. Diyan lang. Ikaw. Hindi na 20. Duwara yung mga buwala! Sir, sir, sir. Terus aku ke CR. parking bus. Ah, banggaan, kan.